ngenda kubawa amawulire amapya ku fred lumbuye ate agatiisa mulimu amawulire agasanyusa agaku fred lumbuye waliwo nagatiisa so mbasaba mwenna mwenna muyite bannamme bw'oba omanyi nti owagira fred lumbuye ku vidiyo yange gye nasemayo bagamba nabagamba nti mulekeraawo ku hashtag nga fre lumbuye abantu fred abamulina tubamanyi era tugenda kubeera nga tubagamba nga tubategeeza abantu abalina fred lumbuye oba mukitegeera njagala ku vidiyo kuno muntu agingira ensereko muhammad gwe ngenda okutandikirako nsereko muhammad njagala osembere wano nsereko muhammad njagala osembere wano muganda wange nsereko muhammad oli musajja musiraamu muganda wange nsereko muhammad oli musajja omusiraamu ate ekyasinga okunewuunya nti nsereko muhammad ozaalibwa masaka naye muganda wange nsereko muhammad njagala okukugamba nammwe mwenna mwenna nti njagala okupulayingalaka odiyo kano nsereko muhammad olwaleero nkitegedde obadde mu kwanjula kubanga ebintu bikuzibuwalidde muganda wange abantu biwano fredi yakugambanga mukyala mary yakyambadde akubanja oba emyezi emeka kati ogenze n'oyanjula naye that is your business nensereko muhammad nammwe mwenna mwenna bamuwagira njagala mumugamba ebigambo bya nadduli omanyi nadduli nze sometimes simuwuliriza naye ayina ebintu byayogera njagala okubagamba mwenna abayamba ku basajja bano okubeera nga batufuga obumbula mwenna mwenna abayamba ku basajja bano okubanga mukola ebikolwa ebitakolwa mu bantu mazima ga katonda muggulu njagala okubagamba nti olunaku lugenda kukya nga mulinga lokeki basajja mmwe mwenna mwenna abayamba ku museveni nemikwano gye ne gurupu ye okubeera nga mutuopressinga to this extent amazima bugenda kkeera ku makya nga mulinga lokech eyagamba abantu nti bwe bajja okwekalakaasa bajje ne kofini ze nga mulinga lokech weabay nti lokech atuuse okufa naye feka tuzze nakamwenyu mwenyu tulina mukunywa kakyayi bannange fe waffe buganda gye tuva omuntu okufa ne bw'aba afaanana atya abaganda bagamba tosalira muntu mufu musango mu ne basajja mmwe mututadde ku kisenge weyabayi nti tutuuse n'okuwulira okufa kwammwe wano katumba abamala baamukuba amasasi we all smiled katumba abamala baamuttamu omwana fenna fenna ne akamwenyumwenyu ne kajja ku maaso why are we doing all this nsereko muhammad njagala owuliriza ebigambo bya hajji nadduli bye yayogera mwe museveni mwakamwekwatako bwekwase mwe bashifura bukwago mu mwaka mwekwatako bukwe bwekwasi museveni naye muwulirize ebigambo nadduli bye yayogedde tujja bannange mwenna mwenna abawagira museveni njagala olwezi nyina ekigambo kye mbagamba nti okutambula n'abalangira tekikufuula mulangira bannange ne be mulikola mutya ne be mulikola mutya bali abasajja bo balina thinking capacity yaabwe balina reasoning capacity yaabwe imagine nabo nnyini bennyini beekuba lwokka ekyoyo gwe mulaba baamukozesaako mu buyeekera bwa lra nattabanne naye amazima ga katonda muggulu olwaleero lwokka eki allah malayika eri eyemubuuza nti man rabbuka ebamubuuza nti ani katonda wo tasobola kwogera nti museveni you have spend most of your life you have spend most of your career praising someone praising an evil person wamukitegera instead of abantu okugamba nti rest in peace masima ga katonda mugulu they are smiling why banange abakabbulu be south africa apathide abakabbulu be south africa kati abantu be south africa kati begomba okubeera nga abasajja abakabbulu bakomawo naye mwe basajja mu emunaava e uganda are we going to say that come back wamukitegeera so njagala okubagamba mwenna mwenna abatambula abavuga ebintu byabasajja bano banange mujjakeera ku makya muffe amazima gakatona mugulu tusimayiringe abasajja bannadduli batuusa ekiseera ne bakeera ku makya ne bagamba oh my god kiki kye twasapootinga kino basokera kukubaji mm. bwaba olaba esente mm. omulaba mm. bwaba olaba akagaali kakanige wamapikipiki kyagaali nafuuka omubbe wamapikipiki nafuuka omubbe wemotoka oliba olyawo ngaali mubabbanga onfuna kintegeeza nemusebeni yenyini asonyiwe ekimutekako yali tatwagala hmm? yali tatwagala kubanga wetunulira ku bino byendaba ne ku mirambo gy'abaana baffe bakitaffe abakyala baffe ejayiika eyo bino bali bati tebiba muyenga bijja gye tuli e buganda ye yajja ogo ne muganda we tebaliwo webali nze abaana aba bana basigalayo bataata mukaaga basigala kale n'owulira n'owulira bannange abantu naddala mu abantu b'omu centro wallahi n'obatunuulira naddala mu abantu b'omu centro buli kibi kyonna kyonna kiri wammwe mwenna naye amazima ga katonda muggulu mwefudde bannazzibi mwe bansereko mmwe mwefudde abatawulira mwefudde abe kugamba mwefudde nantabuulirirwa buli kintu kyonna kyonna ekikyamu kyonna kirimu centro ebijambiya biri masaka simanya biki naye ate njagala okugamba mwe mwena mwena abayamba ku museveni ne mukwano bwe okubeera nga mutta bannayuganda okubeera nga mutta abaganda ne betusigala abantu babiri njagala okubakakasa ekintu kino ne betulisigala abantu aba amazima gakatona muggulu obuganda tuli buteeka ku ntikko kakati nsereko lwaki nkukugambye ekintu kino nsereko okitegedde nti akalulu ka chairman nyanzi wabakabbe nsereko bukyanga obaawo mu kampala tewali bannakampala lwe baali bakedde kumaca ne bakulonda kubanga nsereko gwe bbulooka wa museveni nsereko jukira bwali yagala okuyingiza honorable kyagulanyi engeri gye yajja nga independent president wange ng'oyagadde omugamba mbuba independent bonna nze nze buloka waabwe nsereko gwe buloka wa independent bwenna ba member of parliament bwe babbirwa egenda okujja kwe gwe bayisizaamu ssente n'obagula kati bwe watuuka ku kyagulanyi n'akulema awo we watandikira okubeera eh, egundi okubeera ng'omuheetinga omusajja oyo naye nsereko ebintu byokoze obuliddwa okkeera kumakya nogamba nti kanzimba enyumba eyange mukyala meri yakyambadde akubanja emyezi n'emyezi kweyo enyumba gyosulamu tolina nyumba yo kuddiruza okola twasisinkanako ezambiya ngaoli mu bifactore bizinesi bya muhoozi naye byonna byonna ne bikulema oba mukitegeera kakati nsereko ogenza okulaba ng'akaluluka chairman nyanzi jukira chairman nyanzi yakuloopa chairman nyanzi bwe yakuloopa ogwasooka wagaana okgenda mu palament bamini mu kooti n'osindikayo looyawe neweekwasa nti tebakusabu meetingira ki naye ng'obirina chairman nyanzi ayina proof eraga era kyova olabanga mu majini yammwe bululu ebiriru ebululu bitaano mu lukaaga mu kyenda mu musanvu ye difference eriwo so nya nkundi nsereko ogenza okulaba nti ebintu biganye nsereko nawulirako emabegako awo nti olina omwana ono omwana muwala ono njagala mumutunuulire bulungi omwana muwala ono mumulaba omwana muwala ono yeeyita hajati fatiya bwemusanga ku, ku, ku facebook ye yeyita fatia el amanda omwana muwala ono awangalira mu kibuga bristo gye yali abeera bristo wano ebungereza kati nawulira nti yasifuti nga najja e london omwana muwala ono ye ayimba n'okuyimba yeeyita hajati fati kakati nsereko bwe bakusomedde ne bakugamba nti bonaakeera kumakya n'okuba omwana muwala ono ekidaala nti ojja kolifayinga okufuna obutuuze bwa bungereza nsereka oswadde hajati fatiya hajati fati olwaleero ntegeddeko nti wadde kampala era mutayinze noodi oba mukyazizza nsereka emikolo gizze ne mukola emikolo hajati fatiya njagala okukugamba mwanyinazze this time tugenda kukuvaamu obaddewo ng'okola ebintu byo ng'okola ki ng'okola ki ng'okola ki naye hajati fatiya bw'otambula n'omubbi naawe oba mubbi osazeewo mbw'ofumbirwa ensereko nsereka jje mbw'afune spouse visa nsereko tagenda kufuddamu kufuna nabagambye ensereko wavire e uganda we bamukubira jake ete hajati fatia jukira wajje e bungereza wano nosaba obwa refugee nosaba obwa refugee nti museveni akunonya kati ofumbiddwa agenti wa museveni hajati fatia namwe mwenna abalaba video yange be mba mumumanyi ate nkimanyi mumumanyi kubanga erandani awo muyimbi nyabo yeyita muyimbi ayimba n'okuyimba no hajati fati yambadde nkusaba we olowooze ku biwandiiko byo okiwulira hajati fatiya mbadde nkusaba lowooza engeri gye wafunamu ebiwandiiko byo omusajja gwe weteekako muyaaye omukyala wuuno gwe bayita hajati fatiya ye ku facebook yeyita fati el amanda originale yali abeera bos bristol okitegera kati olwaleero nsereko babadde bamukwano for such a long time era nsereko bwabadde ajja mukibwajja eno ng'asula wuwe naye hajati fatiya njagala okukugamba jjukira nti weewaayo ebungereza n'ofuna refugi oba n'ofuna leave to remain ng'odduse mu kibuga ng'odduse ekampala nga museveni akuyisa bubi kati olwaleero azamu talking to you oli kampala mukoze mbe embaga mulaba embaga gye mukoze temwambadde masiki temukoze social distancing neffe ebyaffe bwe bibaawo ebintu byaffe bwe bibaawo nga musiba musimanya social distancing musimanya bikoze bitya musimanya masiki naye olwaleero mukoze maka embaga none of you abadde ayambadde gundi kati hajati fatia tugenda kukuteeka ku musaalaba oli mu kibuga kampala nsereka agenda kukulimba akwononera ekkalu yaayo akwononerera empapula zo naye nsereko nga tokimanyi nti adduka kibambulira kya chairman nyanzi chairman nyanzi ehe wama yeyitana queen fati chairman nyanzi alina omusango guli very strong Mus, ns, nsereko ebintu bya muhozi byamulema okuyisaamu ng'ayabuli ssente za muhozi ebintu bya museveni byamulema era nsereko yeebwala bwebwazi kati nsereko ayagala kudduka naye nsereko ebungereza tosobola kubeerayo kino kyo njagala okukikugamba nsereka nti wandikodinga noŋŋamba no, mu bantu bwoliko nange kakati kazaabiko empiira waliko nze ne fred akatuvidiyo wakatambuzanga okisegera akavidiyo wakatambuzanga nga tuliko nze ne fred we yabagambanga nti mwenna muyina okufa era wali ku nbs ng'oyogera nnyo ng'oyagala fred akole ki naye ensereko nkulayirira amazima ga katonda mu ggulu ne bwonaafumbirwa fatiyo oyo ow'ebimansulo abaana mbawaddeyo hajati fatiya bagenda kukomerera kati hajati fatia ogenda kukomererwa bannange njagala obagamba mugaane kweyonoonera naddala mu abantu abali mu diaspora mwasala amagezi ne mudduka ekibambulira kye uganda bw'oba ofuna akasente akatono please bino bano abayaye ba museveni tebajja wano ne babalimba kati fatia wava e uganda nojja n'osaba obubudamu bungereza ekuwadde obubudamu kati mbwofunye red passport tomanyi nti nsereka kukozesa bukozesa era okufuna amawulire gano gabadde vaito nnyo okay, kati wulira batandise n'abaana okugamba nti oli wabimansulo such a respected woman bweokutunuulira wano olabikira ddala ddala nti oli mukukyalo olina respect kati nensereko mbonaye afumbiddwa mbonaye akoze eki Eee, eh, yoyo muyimbi, yoyo muyimbi, nseleko gwafumbiddwa asubira mbu agenda kujja e bungereza, nseleko mpozi nga tuli basiru. Kati ate kankuteeke mu masoja azibange, ogenda kulaba. Okitegeera, kati awo nvuddewo. Video etandise musharinge video, video etandise. Video etandise musharinge video, ekyo kibadde kigula ludingi ekya Fred. Video etandise musharinge video. vidiyo etandise musharinge wabula nga ntandika vidiyo eno buli muntu yenna yenna eyeetaba mu lukwe oluba nga lubuzaawo fred kino njagala mushiyaringe wano vidiyo ne bwonaaba nga oli mu amerika ne bwonaaba nga oli uganda ne bwonaaba nga oli yuropu buli muntu yenna eyeetaba mu kikolwa ekibeera nga kihaaminga fredi njagala okubagamba nti tetugenda kussa mukono okutuuka nga bantu mmwe mwenna mwenna tuba kolekitinze one by one okuva kuba famire ya fred fred wano mwali mulaba bwe yakola bwe yali wano bwe yali abantu bettakemwe njagala okubagamba fred abayambye nnyo fred abayambye nnyo naye bwe mubanga bino byemukedde ku maca ne mumusasulamu fred alina ka vidiyo ke yakola ng'omwana we afudde kansooka empozingawaawo fred bazadde be bonna baafa mumuwulira abo bonna bonna bavaayo bonna bonna bafere abo bonna bonna bavaayo bonna bafere okiwulira muwulire vidiyo fred bwe yabadde ayogera wano Kale ulira. Such a simple man. Why do you have to hurt? Abeba ziza mwena mwena. Abeba ziza na aba gamba nti Fred ali chari katonda ya mufura chari because of you guys. Mwemu bademu, mwemu tuzimba. Mwemu sharinga video zafe. Nehiru achi omuntu akera kumacha na aba wadiru. Nemu, nemu oneka. Mwemu, mwenye kalobagamba, mwemu tuzimbie, mwemu mlaba video zafe. Mwemu. mumusharinga mwe mukola ne mu vpn ye uganda ne mugula data ne mukuteeka covid mwe mwe mwe naye lwaki mukeera ku makya n'omuntu n'afubutuka gy'afubutusa alina n'obusennyuma najja n'akugamba nti omanyi kojja omugezi omumanyi nti ye notalowooza obeerawo otya mu ggwanga eryo kati gwe bajja kutuma ojja wa ne irland bakugambe nti kojja omugezi omumanyi nti ye mumanyi nti osobola okukola mission eno noleerabira nti wajja wano nga refugee newerabira nti oli wano oli ku spouse visa nga bwe banakeera ku makya n'omusajja abawadde gundi ezo ayinza okuba kugamba mbuno hati ngekojja omugezi nga jja kwegaana same applies kumu abavubuka b'ettake kakati evidiyo etandise kakati bannange okusooka njagala musheyaringa evidiyo njagala musheyaringa evidiyo Ah, mundindeko katono no ekyo ekifaananyi nja kifuna nkibalage waliwo omwami bamuyita musamba baali kali kenabagamba akampi akalinganga ekufulu abantu abali e uganda ngenda kubaweereza ebifaananyi byoyo omwami naddala mu abawangaalira ekatwe ku ttaawo oyo omwami mbusamba baali alina omutwe gumulinganga entuumo y'akalo akanula amaaso ati alinganga e, e, e, ente erinnya loole baŋambye ali uganda abantu bekatwe bwoba omuntu bwekatwe mu bantu abapatisipatinga mugundi zalumbuye ono omwami yazze uganda mbu ku renewinga bintu bye kale n'otunuulira ettake gye mubeera temulina kye muli mubeerawo mu kutunda bamalaaya mubeerawo mbu simanya biki mwabakola abali mu UCT awo muliwo ku bintu temulina temulina steady income nga ffe abantu ababeere ne bulaaya naye amazima kakatona mugulu ne mukeera ku makya ne mukola kati gwe musamba baali wavudde ttake n'ojja e uganda bakusondedde na busondezi ssente obadde obeera ttake obadde ki kati bagenda joshi yagenda okuyamba akukolere kimuriiki akukolere residensi mubadde mubeerawo nga temukola ki naye why do you have to hurt it muno so abantu bekatwe kutaawo abantu bekatwe mwakasajja kano mukalabe gyekali ate kigatto wange yaŋŋambye kigatto wange agenda lindako kati ebisigadde sijja kubyogera kakati njagala okubagamba bannayuganda bannange vidiyo eno njagala mukisheyaringi okunoonyereza kwaffe okunoonyereza kwaffe kugamba gano mapya gano mapya gano mapya njagala mugawulire okunoonyereza kwaffe kugamba lumbuye bwe yakwatibwa yasangibwa n'essimu ye ey'okubiri lumbuye bwe yakwatibwa yasangibwa n'essimu ye ey'okubiri essimu eyo lumbuye abasajja be baamusinza amaanyi n'agijjako lumbuye bwe yajjako essimu ne bamutwala ekimafia ekigundi gundi eyo emmotoka gye mulaba eyo gye balaga si emmotoka eyakwata lumbuye nkiddamu eyo emmotoka eyo gye mulaba gye balaga kaa kwa lumbuye it was a long planned mission njagala wano muwulirize bulungi kati abasajja bano bwe batuusa lumbuye njagala okubakakasa nti lumbuye bamuleta mwemba sechembazi ne batekawe simu ne bakuba abantu be omanya abali awe egundi abali awe taketi tebalina information gye tebakola ki aba abali awe kwembase kati we bagira nga bakuba essimu nga bateekako lumbuye nga lumbuye bemumanyi bwali omusajja omukambwe ennyo kigatto wange ngambye nti lumbuye yagaana okuddamu ebibuuzo kati bano ne babagamba mbu abaali e uganda ne babagamba nti mumukube bano abeekwembase ne bagamba tetusobola kumukuba tutegeera tutya nti lumbuya ali kwembase nabadde ndiawo ku ssimu eno yennyininnyini gye mulaba njagala musharinga evidiyo eno abantu abali ettake abantu abali ettake kwembase nammwe bajoshi ba anza ba huseini opiyo huseini semyalo kajubi simanya mbata nkulu muveyo mwegane gundi ono njagala wano musharinge video kwene simu yange nabadde ndyawo nga message eze message ene egamba halo kojja it is me fred rumbuye i wanted to share something with you okumanya muli basiru nnyo lumbuye si bwati bwawandiika oluzungu lumbuye si bwati bwawandiika oluzungu ŋenda okuteekamu gundi okugituresinga ku gpr yampadde location eno embassy of the uganda ankara so bannayuganda bannange mwenna bawangalira ettake njagala mwemobilizinge naffe ffenna ffenna tugenda kwemobilizinga kubanga tukizudde nti lumbuye mumutwala gye musula kubanga mwatidde okumuhaminga kubanga mwalemererwa okumufulumya bweru wa uganda buli muntu yenna yenna ajja ne bwina abagamba nti lumbu yali uganda oyo mugamba alinga obulimaawa wa bobosco buli muntu yenna yenna ajja n'abalimbalimba nti lumbu yali uganda mumugamba alinga obulimaawa wa bosco so bwe natasindise gundi yampadde location nga lumbuye ensimu erimu embassy ya uganda embassy of the uganda gund street sijja kujogera kubanga mugimanyi bulungi naye njagala okuwoninga abantu abali ku embassy abantu abali ku embassy njagala okubawoninga njagala okuwoninga omwami ono njagala n'okuwoninga abaami bano gwammanga ambasada mwami bubiru steven njagala okukugamba ebigambo bino njagala okuwoninga princes indagire irene eyeyita omumbejja njagala okuwoninga mwami alupo emmanuel charles njagala okuwoninga ne miss mukwanaz gwaneth nti should you dare hamulumbuye eyo embasi tujja gikumako omuliro mbaddamu mba nti should you dare harm lumbwe kubanga mulemereddwa kyobola banga ekintu kino takeganya okukiyingiramu omumantu mannayuganda mulina okutegeera nti embase ebanga ggwanga ddala embase libanga ggwanga ddala kyova olabanga nze wano nali mbuuza muwadanku nyingi ye nga shadow minisita lwaki teyayingirako mu uganda ne embase era wano wenkolingira abantu bannuupu mwenna mukole tuwe endala kubanga ffe bwe tunaava eno tujja kukoma bweru nga tuleekanyira ebweru naye e tewali nsi ekkirizibwa nze temulaba nti e uganda munoonya naye bwenzijawo nembeera ku irish embassy temusobola kunzijayo ne bemuleeta gureda okitegeera ne wenzije Uganda munnoonya nenzija ku Irish embassy oba ku, ku, ku, ku, ku British embassy oba ku American embassy nembera munda temusobola kunzija therefore but na Uganda don't expect nti gundi Turkish police esobola kuyingira muki ebange invading another country's privacy kati njagala okubaloopera bana Uganda mwenna nti lumbuye ali ku Uganda ne embassy kijja kitalumbuye okubeera mu Uganda ne embassy wano wenjagala mushiyaringire vidiyo eno lumbuyembwa awambibwa kati nno njagala okubategeeza mmwe mwaba orchestratinga diiru eno nekino njagala kukitegeeza bannayuganda sente ziganiddeyo okuyomba okuli mu gurupu yaabwe kuyitirivu ate mbakakasa mwenna mwenna mwenna information gye mulina tugenda kugifuna kubanga ffe tulina sente era njagala namwe mwena mwena abali mukagurupu ako bwoba oyina information gyoyagala okumpa jangu mu my inbox omutwalo gwa euro muve ku ezo dola zemukwata omutwalo gwa euro weguli any information that is leading us kulumbuye okusooka tutandika na mutwalo gwa euro okitegeera so mutandise okuyomba bwe mwawamba fred lumbuye mwasooka ne mumutwala mu nyumba emu eyesimanya esikalaayi eyo mwamuyisaamu kumpi kubanga fred si musajja wa gundi bwe mwamuyisaamu kumpi n'agaana okwogera ne mulaba nga kikoze ekyo kiganye mwamukuumirawoawo esimanya esikalaayi for some time ne musuubira nti fred bw'anaalaba oyo omuyaye wammwe looya kubanga zaake baali bagenda mutega akakodyo bateeke gundi ku ssimu furedi ku ssimu ne furedi n'agaana era temulaba lwaki oyo omusajja yagaana okuleeta furedi ku ssimu kubanga furedi yagaana tambuza vidiyo munindeku katonda dakiika bbiri temuvaako Right. Tusabude musharinge video. Nabagamba nja ku Fred Rumbuye nja kuti ko mukira. Ku Fred Rumbuye nja kukutu ko mukira. Obo ogwa guru, obo ogwe mabega, obo ogwa wakati, obo ogwawa munansonyo wanulimi lwenkozesa. Kubanga internet mujira banga Fred taliiko ku Facebook mulaba. Abaana basiba bakaba. fred bwaba nti yali akola propaganda lwaki mumulemera just free him wamukisegera kati tutambula fred abalemesezza diru yamwe ekoze eki kubanga zaake bamwasuwalinga nti fred bamulina zaake kwe kuvaayo natandika okugamba abantu ndi mutwa omusonde sente kati tabu etuuka nga bwe mwagiwulira ku nsasula kati nga bwe nabagamba nti bano abasajja baali bateze baagala okuhiitinga e-, ebinyonyi bibiri nejjinja limu mwami mubiru stephen waayingirirawo bano nebamwetegula kubanga obwo buvubuka bwonna bwonna obumutambulirako nabo basuza busuze bulina okukola bulina okukola ki ngaomuntu alina okubeera ku fredi olina okubeera naye 247 bwonaamuleka ajja kubaako kyakola ki kyakola okitegeera kati fred thats why he ended up in the embassy kakati muwulira jejja odongo ayogera nti we are still negotiating nolyemu akugamba nti he is coming kubanga bakimanyi nti mwami mubiru stephen ono eyaddugala ngaomudinka ajja kubanga asala amagezi naye ettaka eyo mugiraba mugibeeramu irigale wali ku airport ya Istanbul tomala gafulumya muntu bwotyo ate njagalo bagamba nti singa Fred abadde mu komera tewali komera lya ttake lisiba muntu ne litamuwa access to communication teririyo kino njagala okukibagamba fred singa abadde mu ddwaliro singa abadde mu komera abantu ababasiba mu komera bonna bonna bonna tugenda kubanoonya wano bababuulira experiensi ery'ettake naye problem wetugifunidde nti fred is being held by a state in the state fred is being held by the state in the state fred akuumibwa fred akuumibwa mu nsi nga naye ensi eyo eri mu nsi ndowooza olaba obuzibu ositegeera Fred akuumibwa mu nsi nga n'ensi eyo eri mu nsi take tesobola ku invadinga uganda ne embassy neva kati tutambudde nasobodde okupenetratingako abasajja bano abasajja bano bennabawa ne mbagamba nti mulekeraawo okuwandika free fred lumbuye nga sinaba kupulayinga maloboozi gaabwe njagala okubagamba nti anzalit sestyabule njagala okukugamba nze ne bookeera ku makya n'omubulookinga anzalit setyabule ekisooka tosobola kutuuka ku levo kojja gy'aliko ekyo tekisobola nze okudda wano ne ntandika okwogera eri abantu numirirwa munnayuganda munnange okudda wano ne ntandika okwogera eri abantu njogera ebigambo byange bye natandika nabyo bye nja okumalira nako okitegeera so njagala okubagamba mwebwe muba mulemereddwa then ate bannammwe bye bagenda okubalyamu olukwe era wano mbagambye mwe mwenna mwenna abali kwako ka group ako omuntu avaayo n'atuwa concrete information mutwalo gwa euro gulimu omutwalo gwa euro gulimu omutwalo gwa dola gumumwenkumi ezi wamutegeera kakati tugenze maaso njagala muwuliriza amaloboozi ago bulungi olaba video pato nga sinaba kumaliriza okutandika amaloboozi gano muganda wange pato pato baŋŋambye mbu tokyalabika pato baŋŋambye mbu ku kitimba wavaako naye kulabalabako esikalaayo awo simanya wawa mu istambulu okyalimu patomba den kusaba o mastering ebintu bino kubanga i don't want you to end like a victim sagala bantu batandika okulowooza nti patona ayo walya mu mu mu, mu Fred olukwe nga ono pasta we we we we, we, we gundi we mu America si kyagala pato mbadde nkusaba bwona avaayo oba mwena mwena abalaba ku pato mugende mulabe video gye yakoma okukola ki okukola video katpatoji wakomo kola yalite gata fabasaja bakola ku investigate ku investigation video tegatta bwe walio tulaga fred waera ekyo kyali kigasaaki lwaki patowe wasobola okubeera nga osobodde okgenda fred waabeera lwaki tewaleeta oyo omuvubuka asula ne fred n'avaayo n'ayogerera abantu n'abagamba his last words to with rumbu ye ebigambo ebyakomayo fato sikwacusinga pato nenjagala okugamba oli mwana muto you have a future ahead of you bino ebintu byalumbuye bigenda empola saagala tukere ku maky abantu bagambe nti e pato 123 kubanga baŋambye mbu essimu wagijjako there has to be a reason lwaki essimu wagijjako video eno gyewasembayo okukola n'otulaga bulumbuyo wabadde asula ate tebyali tebigatta n'ekyokubiri waliwo omuwala eyali galofrend wa lumbuye tunoonya abantu aba kubanga mwenna mwenna especially eggwe pato wandibadde onoonya abantu bano n'obuwabuuza kiki ekigenda mu maaso so pato nkwegayiridde nkwegayiridde ndi kojja omugezi nkusingako ku myaka neexperience ate abazungu bakugamba nti experience teaches a fool okitegeera so pato mbadde nkusaba tewali anoonya pato pato ali istanbul bamulabyeko oba mwagala abantu bakigatto bange abali arawundi awo bamulabyeko pato teryakunoonya kubanga tolina kintu kyoyogera kikyamu bato singa babadde bakunoonya shakira gwe bandibadde batandikirako shakira oli ddumbu yeye yali hoti cake ku buzibu obuli ettake abantu b'ettake bali bubi nnyo nnyo nnyo nnyo nabagamba abantu b'ettake ettake tosobola kubeerayo nga tokola abakyala babeerayo abatakola batunda, batunda busolo nsonyiwa okwogera ekyo bannange ate nammwe temuŋŋamba nti mba mbageza eki mukola emirimu gino because embeera yabatuusa ku ki nze era sibakyuzinga abalenzi abaliyo mukola bifabrika muvaayo mukooye naye abo bwe mulaba bonna bonna abaroaming around the street bonna bonna baliwo okukola ki so pato tewali akunoonya ani akunoonya gwevaayo ogambe nti gundi yakunoonya lumbu ye lwaki bajja ne bamulonda kubanga ye yali hot cake abasajja bano baabala nti bagenda kumufunamu sente muffe ne mumuseveni so kyembasaba omuwala galfrend walumbuye maama tukwetaaga jangu otubuulire biki ebyabaawo oyo mwami Ivan obasimaye ye Ivan zakako yebwa agaana then ochitegera kakati tugenze maso njagala muwulirize bulungi audio zino mumwe mulimu abakudaala naye njagala okubagamba buli bigambo bye mwogera byonna tubirina naye njagala okubagamba nti singalumbuye kubanga kati tuexpecting ebintu bibiri naye nga njagala okutegeeza bannayuganda nti lumbu yakyali mulamu naye bannange lumbuye n'ageza awulikika nti afudde lumbuye n'ageza awulikika nti oba mwamu ne bwe munamuteekako kammaaka okitegeera lumbuye ne bwe munamuteekako kammaaka so pato njagala okubagamba pato essimu gye nakoma okwogera naawe na nakugamba nga bino byonna byona tebinabaawo nakugamba pato do you need some help pato era bwoba olaba vidiyo yange eno bwoba owetaaga obuyambi bwonna obukuja istanbul just come in my inbox nja kuweereza sente ove istanbul nakubuuza nekugamba are you safe nonziramu noŋamba kojja siri safe nekugamba bwoba toli safe then lekeraawo okukola bividiyo lekerawo okola video nenkubuuza pato baani ba admin b'omukutu ogwo noŋama abamu babeera south africa abamu babeera wa abamu babeera mu amerika naawe bakuteekako buteesi ate be bamala ne bakugjako era watugamba wano nti ekintu kyopostinzi okiteekako pato uganda omuntu wa wansi therefore pato bwoba toli seefu just come into my inbox nja kuweereza ssente nja kukubaakuba abantu bange wano tukuweereze ssente neerekera awo okubeera ngaokola ki the same applies to shakira naawe bweba toli safe sa kubanga mwemwena mwenna abantu be istanbul temubanenya ekisooka nkyenjagala obbagamba mwena mwena mugidda wano ne mulowooza nti take eringanga america eringangawa abantu be istanbul okubeerawo bali ku zz zebakolawo zebalya kyofula ba istanbul osanga abaana nga bamazeyo emyaka n'emyaka nga tebadda uganda istanbul abaana ettaka aba majority abaana abaliyo bonna tebalina ezo kimrik tebalina residence permit ono joshi olwokuba amanyi embogo z'olutake nga bwomanyi omuntu ayogera oluzungu ng'akuba embogo kati ye gwe beesiga era yeyaleeta noono lwoya lwoya oba mukitegeera so njagala mwegendereze tugenze mu maaso sikulagalako naye nyiza walira nenonyeza sente zange simanyi bamufu esuke yakikolererakalewanagontamakubaoduula olinga kano kacujuku kamwe kamabaalisagala kumanya olaba wanetaki najja ne pasipoti yange nezija wanetaki sinawo muganda wange nange ontandikidde mu eh? jiya mm. taata ebyetekisobyo ebyokuŋamba alomboye lombuye ye munyininyini ebintu yabimanyi yalanika okuvuma abantu yalanika okukola kyayakola kyonna gyali abamanyi oba mufu zinewabanga mufu sebinkwatako ayohuseini ebinkwatako bafamiry yange naawe batono benina mikwano gyange neguntu gwolina omukwano gweddala kati nkansoke nkubuuza olina omukwano eh, eh, omukwano gwange sina eneme sina mukwano tolina eneme naye lwaki tobeera nga tolina mukwano n'abantu b'oludde nabo oseka nabo kungulu naye ng'olimba nze kino kikubuulira hmm. kitegere okuva from kuno gyabwe era nze okuva mwalidde mulumbu y'olukwe nabakakasiza temulina mikwano nange sikyabaagala muli bafunyo muwaayo batangaza simanyi era mwamuwaayo ate munamuwaayo kumi amatuge gakyali wano tobulamugamba akyali wano amatuge gegaliwo matuge gegaliwo nawo mubiri guliwa omubiri guli uganda n'omutwe fenindi <coughs> mulwadde naawe leka kwogera ebyo byakisiru kayogeza busungu ali ze ndi mukugamba ebintu byalumbuye zagala kumanya nina enaku emala ali atayina nnaku obimanyi gwe wali mu lukwa olumukwata gwe wadiringa ne gavumenti zammwe ezawanu ne mumukwata simanyi eza embasi zammwe abamanyi <laughs> obaali ku embasi mu abamanyi bigambo byammwe simusibiramu evuluku emu abamanyi okuleta pulogulamu ezimutiko ngamba otya nti tozimanyi ngaate olwedde luli wazogerako ezimutiko ah, wagambye waali ekaberewo lumu yewaali mumuyina wano mumusirikidde lwakuba nti bakyagaanya obba wa sente naye bwe baba wa sente mumuleeta genda omugyeyo neguntu gwoli gukoowu kumanyi okuwantama nakugamba tajja kuddamu kwogera ajja kwogerako manina wanayogera ompaaki amujje yayogere lumbiye wamuziika wasimaye gwe wamutunda aky olina gundi eyo eyogera bwetyo nawabula usaini ontama atamaja sisuubiramwei kankulye bulungi nakuliteka mm. kasajja nekakuzigenkebula nenfuna sente wakampadde yinza wali ompadde kasajja akankenke bulaggwe anti owulira bizinesi zaawe nange tompanga kasajja siryanga ku sente zolumvaako ku maaniina mpozi olwekkumi lwewampaluli simanyi oba lumbugu oba biki simumanyi kintu kyemumanyi abadde wano nga citizen ayogera yogera simumanyi bikwatako sawa zonze ayinza okuba ali mubugagga ze simanyi gyali mubadde mumuwala n'olwebintu byayogera teweeyisaako ngaera mwe kenyini mukimensioninga nti oyo omusajja byeyayogeza bagenda mukwata mubadde nga fliyo mugijjawa omuntu aba akimanyi bagenda mukwata abadde ayogerera uganda oba abadde ayogerera bweru wa uganda nyabo nkubuuze wonvuma nonvuma nonvuma mm. gokyoba olowooza ki nga lwaki mba nkuvuma era bwonvuma emirundi nga etaano era omuntu yina yizogamba nti oyo akuleera mpe lumbu yabadde avumaani okugjako okubuulira abantu amazima eri ensi ensi yaabe naye gweoli mungwe mganange naye gwe bakuzaala mu nsi kimbadde mmanyi oli waaluwa imanyi eggulu nze saagala kumanya ekikolagana na muganda anambirutuwa okuti muganda is dead one saagala kumanya naye gwe toli munauganda ekitegeeza anam siri muganda anam lumbu yaba tekafiirira munauganda yekka wabula abadde afiirira uganda yonna era kyekimussa kati ensonga lwaki mumukomerera ozamanyize simanyi bikwatakunzenn kakati bannange ndowooza muwulira agenti omu oyo no gowulira yajja bannange ate sometimes ngenda nentunuulira abantu abamu mwajja ne musenga kibanga nze kojja omugezi najja wane island nfunye byenfunye nzize n'olulimi lwawo oba wajja ebungereza oba wajja e wa otandise okuduulira abantu bebungereza era mmwe muli basirwe era mmwe muli baki waliwo agantu agajja ebuganda agantu agajje buganda n'ogatunuulira gonna gonna gonna mwenamena gye muli eyo gye musinika n'ebinnya eyo ne mutandika okugamba mwe gudu muganda is the dead one is only dead one ne mutunuulira omuntu yeeyita mbu nno simanya ye mugundi naye agamu gayimbi nga bino biwaike benda buno simanya bushiba simanya bwani buno buwambwa wallahi tebusobola na kuyimba mu nnimi zaabwe ate kino njagala nkiyisizeewo wano nga ndi very strong bwoba okuritisizinga abaganda olinga n'amazzi kino njagala nkibayisizeeko wano bw'oba ovuma bannayuganda ovuma baganda ovuma bannayuganda nga bwe bali abasiru ddayo mu bancestral countries zammwe mudda wano mwesibye mu lulimi lwaffe muli mu kuyimba mu lulimi lwaffe muli wano temusobola kwogera lulimi zammwe ezo zemwe mbutufe tuli bavandimwe ate si olof bavandimwe gwe gasumba gwegwe ŋŋamba mwe mwe panka mwe tuli bavandi mwe tuli bavu chimanya tuli ba tuli ba chi tuli ba chi lwachi timuva ngabe mwangala okututa kati mukamu 7 wa introduce nze bijambi ye Uganda i mean mugundi mwa emasaka lwachi timutuvira uyinzo tyo kwagala omukazi nga toyagala mubiri gwe oba musiru okitegera notunuliranga oguntu neguvayo neugambuze sagala baganda natamu abaganda nga the only language you can come noyogera eri abantu ngaoyogera oluganda olukuba embogo ovawo buno buwaike benda simanya buno bushiba simanya buno bwani bwona bwona buvudde tebusobola nakuyimba mu lulimi lwabwe ancestro zaabwe nina olaba nga butusinikirako amannyo mbwe abaganda babi mbwera abaganda kati nowuliranga kino kiusainiopio kyajjanga bitunda biwempe byajja mwena mwena nga mutunda biwempe mwe biwambwa bitata byamwe byonna byonna byajja bitunda ebiwempe lwaki temweyisanga basami sami wali owuliddeko ngaavuma abaganda lwaki temweyisanga nga banubianli nubianli wali owuliddeko ngaayisa ekigambo muganda mugundi wamayi mutustretchinga gundi nabateredeyo post nembagamba nti olulimi lwammwe lwakkirizibwa ne mu constitution neggwanga lyammwe lwaki temukeera ku maca nemuziyimba enyimba zammwe notunulira ogwo gwopiyo husein opiyo gwogera oluganda fluently naye nokeera ku maca nogamba muze sirya nyama ndyamu supu nze njagala omuntu yenna yenna jja wano nasinika ebinnyo n'agamba mbu abaganda mwantama mbu abaganda mwantama ng'oli buganda wootudde olinga n'amazzi pulezidenti wange onansonyiwa ssebo abantu mwenna mwenna abampa ekitiibwa munansonyiwa kubanga ebintu bino bistrekinga ne tugenda ewalala okitegeera tugenze mu maaso